putri Sri Uning Mustika Tuban Putra kanjeng siro lawi lek kurang pas bener ya Mbak Manura do prangkung bojone go bilo wirat moyo tan wurung sri huning gugur dadi kusumaning bangsa eh, wis wis, ger semare metu tambah jebul kuno Eya, iya, pedang nyanyi hormon oh, sinebut lawan putri Sri Uning tubah putra kanjeng siro lawe lek kurang pas bener ya Mbak Manura Do prangkung bojone Bebilo wirat moyo Tan wurung sri huning kusumaning bangsa sampun menika bapakipun nggih eh iya wis <laughs> wis ger semare metu tambah jebul kuno <laughs> eh, iya Endang nyanyi monara.